Гелікоптери С-61 Сікінг прибули в Україну з Великої Британії. Про це в Твіттері заявив Олексій Резніков. Ще в листопаді 2022 року міністр оборони Британії Пен Волос заявляв, що українські екіпажі проходили навчання в Сполученому Королівстві 6 тижнів. Українська сторона повідомляла, що буде застосовувати нові вертольоти для пошукових та рятувальних місій. Для подальшого розвитку україномовного контенту не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди озброї. А ще у коментарі ви можете залишити побажання, з якими марками озброєнь ви хочете познайомитись на каналі. Сікорський С-61 СН3 Сі Кінг. Транспортний гелікоптер. Гелікоптер, розроблений відповідно до контракту, вкладеної фірмою Сікорський 24 грудня 1957 року з ВМС США. Перший політ дослідного зразка гелікоптера відбувся 11 березня 1959 року. Серійне же виробництво було розпочато у 1961 році. Було побудовано 796 гелікоптерів С-61 всіх модифікацій. Крім того, за ліцензією збудовано понад 600 гелікоптерів. Гелікоптер одногвинтової схеми з кермовим гвинтом, двома газотурбінними двигунами та триопорними шасі. Фюзеляж суцільно-металевий, типу напівмонокок. Нижня частина фюзеляжу виконана у вигляді човна і має вилиці декілюватись і забезпечує можливість посадки на воду. По обидва боки фюзеляжу встановлені порівняно великі плавці, які покращують стійкість вертольота на воді. І в які в польоті збирається основний стійкість колесного шасі. Остава колеса шасі в польоті не забирається, воно саме орієнтується. Поплавці використовують для розміщення додаткових надувних балонетів. Задня частина фюзеляжу звужується і переходить у хвостову балку, на якій кріпляться стабілізатор та кормовий гвинт. Носову та центральну частину фюзеляжа займають кабіни льотчиків та вантажна кабіна. Кабіна екіпажу розрахована на двох льотчиків. Оператор та спостерігач розташовуються у вантажній кабіні. Для транспортування вантажів на зовнішній подвісті використовується трос, а для рятувальних операцій передбачено липідкою. У звичайний комплект озброєння входять дві або чотири противочернові торпеди, що самонаводяться МК-44 або МК-46, або чотири глибінні бомби. Гелікоптер може бути озброєний противокорабельними управляємими ракетами Гарпун або Екзосет. Модифікація гелікоптера. Численні модифікації гелікоптера, що випускалися, можна умовно розділити на три групи. Протичовнові гелікоптери амфібії на базі СМ-3, сухопутні транспортно-десантні і пошуково-рятувальні гелікоптери на базі СН-3 і серія цивільних модифікацій на базі С-61Н і С-61Л. СH-3А протичовньовий гелікоптер для флоту США та Японії. Збудовано 255 гелікоптерів. SH-124 модифікація гелікоптера SH-3A для Збройних сил Канади. Збудовано 41 гелікоптер. SH-3C противочерньовий та багатоцільовий гелікоптер для флоту США. Є модифікація гелікоптера SH-3A модифіковано понад 20 гелікоптерів. SH-3D. Розвиток SH-3A з двигунами Т-58Г10. Випускався за ліцензією в Англії до флотів Англії та Федеративної Республіки Німеччина. В Італії до флотів Ірану та Італії. SH-3G. Гелікоптер загального призначення для флоту США зі знятим противочовновим озброєнням. SH-3H удосконалений протичовновий гелікоптер для флоту США. RH-3A гелікоптер для тралення мін для флоту США, забезпечений лебідкою для буксирування трала і модифікацію гелікоптера SH-3A модифіковано 9 гелікоптерів. ВА3А та ВА3Д транспортні та пасажирські гелікоптери для обслуговування президента США. Поставлено 21 гелікоптер Корпусу морської піхоти. СH-3C транспортний та багатоцільовий гелікоптер для ВПС США, Данії та Малайзії. Може перевозити 26 солдатів або вантажі масою 2,6 тонни. Збудовано 42 гелікоптера. H-3E пошуковий рятувальний гелікоптер для ВПС США, забезпечений обладнанням для заправки паливом у польоті та додатковими паливними баками. Збудовано 52 гелікоптери. H-3F Пелікан пошуковий та рятувальний гелікоптер для частин берегової охорони, забезпечений пошуковим радіолокатором, збудовано 4 гелікоптери. С-61Л пасажирський гелікоптер з подовженим фюзеляжем та колісним шасі, розрахований на перевезення 28 пасажирів, збудовано 30 гелікоптерів. С-61Н пасажирський гелікоптер Амфібія по плавковому шасі, розрахований на перевозку 26 пасажирів, збудовано 106 гелікоптерів. С-61Ф експериментальний гелікоптер з крилом для дослідження характеристик у польоті з великою швидкістю. Технічні дані гелікоптера Сікорський SH-3D. Силова установка. Два двигуна General Electric Т-5810 потужністю на валу 1044 кВт. Діаметр несучого гвинта 18,9 метрів. Довжина фюзеляжа 16,69 метрів, висота 5,13, злітна вага 9752 кг. Вага порожнього 5382 кг. Максимальна швидкість 267 км на годину. Дальність польоту з максимальним запасом палива 1005 км. Озброєння дві торпеди МК-46. Королівський військово-морський флот Великобританії використовував їх проти подводних човнів. Гелікоптер Сікорський С-61 SH3 Sea King зайняв своє місце як одна із недостатніх ладок у озброєнні ВМФ України.